dog, dog, dog. Ah, ok, ok, ok. okay. Che, ¿cuál es eso? ¿Cuál es eso? Ah, oh, está para soñar. Oh. يا شما منك ما سبت راحتي ما صرت راحتي والعباد على الصفا وهوات واستوات حشمت يا شوما بفعالك وسكيتي وسكيتي وعلت جوارح ذاتي كلها الحنات اللي منشكي ونعيد قصتي ونعيد قصتي حد ما يعذرني مشوكت البيان ناس غنمت بكري وانتي مأيسة علاش بيك الفقعة وهجايم الحساس وتوب اجلك مكبسة وانتي محلسة وانتي محلسة كي ديري في نهار الرحض والرماس والسلام عليك تاوسا وعليك تاوسا والله لصحابك يا كل راس وانت ما عندك تبغي راحة النفوس والذهب والفضة وخزان كل كيس لو جبرتي كل ليلة داخل عروس باش تبهجي بالشهوات والتريس والبساط ومحافل وطراب والكيوس ونعقاني تنغم وانتي يا جليس قاعدة مثل العجوز النقصة قاورها من غير حفيرها وفاس الله يسلط عليك هموم بايسة وهموم بايسة باش تطفق ريح الموت والنعاس الصلاة أه، والسلام عليك